Assalamualaikum guys Welcome back to YouTube channel Escape in the house Peace So Aku ada featuring aku Akim Hari ni Dan ini Amar ah, Ya betul lah tu Hari ni aku nak unboxing handphone dia, Grade B Okay So okay, Kali ni kita orang nak buka uh, Apa dalam ni Nak tengok uh. So Akim Risau tak ada aku ambil Tunggu sebentar eh So game pisau tak ada game. Aku ada ni game? Lep macam ni bo <laughs> Serius game pisau tak ada Kim? Ya So kita pakai tangan je lho Usaha pakai tangan Kita buka main wheel je lah Nah game. dah Kau ambil sini lah Cara buka baju sekejap eh Susah ke segini, serius <laughs> Okay, kalau tertumbuk dengan aku tadi Kim, macam mana je. Aku pandai kawal lah hmm, Aku pandai kawal apa benda ni Yeah. So, Bijak betul anak Melayu ni. So, oh. apa boleh sembat. Okey, ha, lagi lagi. Lagi lagi lagi. Lagi. Kita tabrak barang yang ada kat dalam tu sini. Okey. So, sedikit dah terbuka. Ah, tak sini dulu. Sedikit dah terbuka. Tapi lagi sikit. Okey, ni tak perlu pegang. Ya. Yeah. Hmm. Okey. Kita tengok aku juga yang perlu. Wow. Uy. Apakah? Wih. Ui. Ui, apakah ini? Wow. Guys, ni mas. dapat dapat emas. Memang baik untuk tim PKP ni, baik. Ui, ini apa? Ui. Eh, mas. Ui. Ui. Mas bila mas ni? I think I know get this. so kau buka Hakim sebab aku dah banyak kali ada dalam video ni. So ni kau buka. Okay. Ni kita tak tepi dulu eh. Okay. Oh, mesti ada ni. Hmm, Pau Sekejap, bank eh. ni, power bank ni. Power bank ni. Mula-mula buka ingat kena scam dapat emas saja. Hmm. Dah ada kabel hmm. dah senang hati Memang dah. Memang baik lah. ingat dah kena scam. Tapi okay, cuma satu je, kabel lah dia. Aduh, hancur. Bukan kabel lah. Eh, ada punya kepala kabel ni lah. Adapter. Ah, ha, adapter. Yes, kita. Satu, dua, tiga. Wow. Hmm, ah, power bank patutlah power, power bank. Loh power kau kuat ni kamera. Eh power bank. Hmm. Oh. Oh. Memang mantap sekali. Ni Sony. Sony. So, namanya Sony Xperia SZ2. Ah, uh, boleh tahan dia punya tu. Kamera tengok depan. Kamera pun cantik. Ni on. Oh, low oh, battery. Please charge. Okey, tak apa. Kita on boleh tak boleh dah terus end video. Yeah. Jadi satu, dua, tiga. So, jangan lupa like, share, comment and subscribe, subscribe.